Parlem del futur. Tots estem sempre amoïnats, interessats en què, quines són les, les dades, quines són les tendències, quines són aquells indicis que ens poden explicar quin és el futur. Com veiem en aquesta frase no, del doctor Rogowski, el que ens recorda és que el futur simplement està per inventar. Qualsevol cosa que pensem que serà disruptiva, que ens provocarà un punt d'inflexió en el futur, senzillament encara no està pensat. Pensant d'aquesta manera, no podem eh, imaginar que podem esperar respostes de l'economia, del dret, de totes les ciències que de forma transversal ens poden donar coneixement però només compartimentat. Necessitem una visió més global. És per això que us presentem o us, us oferim una visió del futur que està eh, enfocada a cinc grans àmbits que d'alguna manera pensem que interconnectats donen una resposta en, en aquesta pregunta. Estem parlant de l'educació, és a dir, construir un motllo en el qual hi hagin persones que es preguntin sempre i en tot moment quin és el sentit del que fan. Estem parlant de la part de l'àmbit social, que és fonamental per desenvolupar-nos amb harmonia i desenvolupar-nos amb equilibri. Estem parlant de la salut. Sense la salut no seríem capaços de preservar aquest bé, que és eh, molt valuós, evidentment, i en el qual també nosaltres podem aprendre a, d'una forma activa a vigilar, a preservar aquest estat de benestar. Està parlant també de lo que seria la, la part de la transformació, de la, de connexió amb la natura, aquesta interconnexió eh, amb el que seria la biomimètica, que ens permet d'alguna manera connectar amb una realitat que és l'autèntica realitat, és a dir, que nosaltres som natura. I, evidentment, com no, la cultura que està a la base de tots aquests models que d'alguna manera ens acompanyen i fan que pensem com, bueno, com estem nosaltres acostumats a pensar. Um, aquesta és la visió que d'alguna manera us volem oferir ara, començant pel primer bloc, que era l'educació. Bé, els alumnes, com sabeu, estan acostumats a la mecanització. És a dir, per exemple, un exemple trivial, 2 més 2. En canvi, els hem de deixar desenvolupar-se en l'art de la pregunta, en la creativitat. Imaginem que en lloc de preguntar-los el 2 més 2, us preguntés, podeu imaginar-vos, podeu crear un problema tal que la seva solució sigui 4? Bé, ara, si us sembla, el que heu pensat ho podeu comentar amb el vostre company, vosaltres dues us podeu comentar aquest, aquesta creació vostra i alhora deixar-li també, us podeu deixar un comentari al respecte, d'acord? El més constructiu possible, si Comences pot ser. Tu? qual és la raïs de 16? Doncs deu ser 4, no? <laughs> Caram, Reyes, molt bé. <laughs> Trobo que és un, camí interessant. El que passa que jo m'he anat per un camí totalment diferent, perquè se m'ha acudit, per exemple, doncs que si posem el cas, he vist dues temporades de Juego de Tronos, quantes me'n queden per arribar al final? Quatre. <laughs> Molt bé, Reyes. lo que le gusta no es... Molt bé, gràcies, noies. A tu. A tu. Aquesta manera d'aprendre el que ens permet, com hem vist, és situar l'alumne en el centre de l'aprenentatge amb, com hem vist, per exemple, en el cas de la Noé, mostrant els seus propis interessos i contextualitzar-los a, la, a la vida real. Alhora, hem vist que aquest aprenentatge el que els hi permet també és connectar els diferents coneixements que tenen, és a dir, hem traslladat la suma del 2 més 2 i l'hem traslladat a que un ha acabat fent una resta, el 6 menys 2, l'altra persona, la Rei, ha, hagut de, ha volgut afegit l'arrel quadrada, que és una altra operació que no teníem prevista, d'acord? És a dir, el que els permet és connectar diferents coses que han après i que al final resulta que no és el que els havíem eh, demanat des del principi, d'acord? Eh, alhora, el que han fet també és autoavaluar-se, és a dir, han hagut de pensar valor que em dongui 4, que és el que jo sé, d'acord? Que em pugui donar aquesta resposta. La Reis ha pensat amb l'arrel quadrada, la Noemi ha pensat amb simplement una resta, però amb una cosa relacionada amb el seu propi interès. No? Alhora el que hem vist és que s'ha adaptat, per tant, a les capacitats de cada una d'elles i alhora aquesta adaptació els, els permetrà progressar. d'acord? I com progressaran? Doncs gràcies a la interacció entre iguals. És a dir, el fet que entre elles s'hagin comunicat la seva creació, l'hagin comentat, comparteixin el que saben, el que no, i per tant els alumnes acaben formant també un equip que apren entre ells, que es respecta i que alhora també es diverteix, d'acord, aprenent. Aquesta és la metodologia, de forma molt breu, que proposa Sangaku Lerni, que és una plataforma complementària pels centres educatius. I Sangaku Lerni és un projecte de Sangaku, que és una iniciativa compromesa amb la transformació per l'educació. Uh, què inclou Sangaku, a part d'aquesta metodologia? Doncs inclou també la recerca, inclou l'acompanyament en els professors i en les escoles i, finalment, permet innovar, i és el que esperem també que l'ERNI progressi, en eh, metodologies de, noves d'aprenentatge. Ara veurem un exemple d'inspiració biomimètica, com havíem esmentat abans, eh, que ens presentarà el doctor Pablo Villaslada, al que havia fet referència ja l'Albert. Eh, ell és el director científic de Bionur, una empresa que, eh, com bé ens explicava, doncs, doncs, es dedica a buscar principis actius que, que d'alguna manera puguin solucionar eh, problemàtiques greus de les malalties neurodegeneratives i mm, bé, ell no pot estar aquí perquè just en aquests moments ja ens va comentar que estaria a la Universitat de Califòrnia, però tot i així ha volgut estar present per explicar eh, de primera mà doncs, aquesta experiència i, i tota aquesta, que no només és una experiència científica, sinó com bé explicarà, comporta moltes altres coses. En Bionure hemos seguido eh, los principios de biomimética a la hora de desarrollar nuestros proyectos, inspirados pues, por la experiencia de Elix y de Pera Monraz, lo que hemos buscado es eh, desarrollar tratamientos para las enfermedades del cerebro usando los principios que usa la, naturaleza. En nuestro caso, hemos identificado cómo las neuronas y el sistema nervioso se daña eh, durante las enfermedades eh, neurológicas para identificar tratamientos que reproduzcan estos mismos mecanismos de recuperación que tiene nuestro cerebro. De esa manera, hemos desarrollado tratamientos que buscan disminuir las secuelas que producen las enfermedades del cerebro. Bionuri es una empresa biotecnológica cuyo objetivo es desarrollar tratamientos. Nuestro principal objetivo es la esclerosis múltiple, una enfermedad de gente joven que produce secuelas, pero a largo plazo también nos interesa desarrollar tratamientos para Alzheimer, Parkinson o enfermedades de la retina como puede ser glaucoma. Nuestra clave del éxito para alcanzar este objetivo pensamos que son tres fundamentalmente. Por un lado, a nivel científico hemos seguido estos principios de la naturaleza como son la robustez, la flexibilidad y la adaptación y evolución, siendo flexibles a la hora de buscar la mejor estrategia para conseguir un tratamiento que sea eficaz y eh, con los recursos que disponíamos. También ha sido crítico tener una gestión que ha seguido paralelo estos principios, que nos ha dado mucha libertad a la hora de generar conocimiento y al mismo tiempo ha sido flexible para optimizar los recursos que teníamos. Finalmente, un elemento crítico es el tipo de capital de inversión que hemos conseguido. Ha sido una inversión de tipo social, por supuesto, los inversores quieren conseguir un cierto retorno, pero no es una actividad puramente financiera, sino que el objetivo social era importante. En este caso, conseguir un tratamiento en sí mismo es excelente resultado a nivel social, pero el procedimiento para llegar a él también, también es crítico y en este sentido, este espíritu de inversión en una empresa con un contenido social, una aproximación de biomimética, y unos objetivos eh, sociales de, de mejoría de la, de la calidad de vida de los pacientes ha sido fundamental. I això ens porta a una reflexió que és eh, si nosaltres som humans perquè som socials o bé som socials perquè som humans. La, precisament aquesta eh, reflexió ens porta a que tot ha de tenir una dimensió humana. De fet, eh, nosaltres quan arribem al, a la idea de que, per exemple, a Helix iniciem qualsevol projecte, no renunciem mai a incorporar aquesta component perquè pensem que no és possible generar oportunitats, com anàvem explicant, ni a nivell individual ni a nivell col·lectiu, que no sigui precisament disposats a incorporar aquest element. Que siguem capaços com a espècie de contribuir d'una manera activa a, a, bueno, a millorar i a superar els nostres límits, com dèiem. Per altra banda, a, la cultura. La cultura, com dèiem també, està darrere dels nostres patrons mentals, darrere de tots aquests imaginaris no? que estem compartint i que ens permeten alinear precisament les nostres voluntats per, per emprendre projectes transformadors. Sense la cultura no seria possible, és el nostre marc de referència. I aquest també és un element que nosaltres eh, entenem que és important perquè quan reflexionem sobre el passat el que estem fent és transformar el futur, i d'alguna manera, perquè nosaltres el que fem és, des del present, quan nosaltres mirem el passat, estem modificant aquest present, i alhora el que ens permetrà, lògicament, ja que l'hem modificat, és projectar-nos en el futur d'una forma diferent que no hauríem pogut fer d'altra manera. És a dir, que passat, present i futur estan totalment interrelacionats i tots, d'alguna manera, es van modificant a partir de la percepció que nosaltres tenim d'això. Aquesta és, una manera també d'expressar que des d'Hèlix eh, volem seguir creant aquests ecosistemes que permetin a les persones, als territoris, a les organitzacions, d'alguna manera a transformar-se a partir, a partir d'aquests patrons. És a dir, que estem disposats a evolucionar aquestes maneres de pensar eh, d'alguna manera perquè creem aquestes oportunitats eh, per tothom. I aquesta és una miqueta eh, bueno, la, la reflexió que volíem compartir amb vosaltres sobre la importància de la component social i la importància de la cultura. En el nostre cas, com treballem la cultura? Doncs eh, amb una sèrie d'iniciatives, com poden ser, com comentàvem, doncs, tallers, seminaris, qualsevol format obert, fins i tot aquest eh, acte, no? aquest eh, esdeveniment que estem compartint avui mateix amb vosaltres. ¿Qué sabe el pez del agua en la que nada toda su vida? ¿Qué sabe el género humano sobre su origen? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? El consenso científico apunta que el universo surgió hace unos 13.700 millones de años, con la explosión del Big Bang. La formación de la Tierra se produjo entre 5.000 y 4.500 millones. El milagro de la vida apareció en torno a 3.800 millones de años. En un principio, las formas de vida primogénitas de la Tierra se mantuvieron en niveles de complejidad muy sencillos, pero la aparición del oxígeno libre en la atmósfera originó las primeras células complejas, las eucariotas. Más tarde, con la explosión cámbrica del metazoos, la variedad biológica se ha ido incrementando a una gran velocidad, formando una amplia gama de organismos multicelulares que vienen desarrollando estrategias de supervivencia con flujos de energía muy singulares, como por ejemplo la cadena trófica. Si bien todo parece indicar que la vida surgió en las profundidades de los océanos, no consiguió alcanzar la tierra firme hasta hace unos 450 millones de años. Con la desaparición de los dinosaurios del periodo Jurásico, hace unos 66 millones de años atrás, se inició el periodo hegemónico de los mamíferos, de donde emergieron más tarde los primeros homínidos bípedos. Gracias a los restos fósiles encontrados hasta la fecha, sabemos que los Australopithecus tienen unos 4 millones de años. Los de Homo erectus tienen 2 millones y los de Homo neanderthalis y Homo sapiens 200.000 años. En la actualidad, el Homo sapiens es el único superviviente de la especie humana que cohabita y coevoluciona en el planeta Tierra junto al resto de su rica biodiversidad. Desde la revolución agrícola que domesticó animales y plantas hace unos 10.000 años, y especialmente desde la revolución industrial de hace unos 250 años atrás, el ser humano viene adaptando el medio ambiente de forma trascendental pero el sistema socioeconómico impuesto por la globalización neoliberal se ha revelado como algo insostenible. Estamos ante una encrucijada paradigmática que requiere una ecología de saberes científicos y no científicos para desarrollar y potencializar todas nuestras dimensiones humanas. Estamos hablando de organizar el conocimiento de forma transdisciplinar para combinar la razón científica con otros aspectos afectivos, emocionales, espirituales, religiosos, retóricos, poéticos, artísticos, epistémicos y filosóficos. Acredito que la cosmovisión biomimética nos aproxima a una etapa evolutiva donde el ser humano coevoluciona armónicamente con todos los ecosistemas naturales. A esta nueva etapa civilizatoria la llamo cosmodernidad. ¿De qué forma puede el ser humano inspirarse biomiméticamente de las estrategias coevolutivas de los ecosistemas? ¿Cuáles son las ventajas de imitar la sabiduría milenaria de la naturaleza? La respuesta a esta y otras preguntas está dentro de cada uno de nosotros. Les invito a todos ustedes a indagar en su propio universo interior. Estas imágenes fantásticas que ens oferta el Javier en aquest vídeo han estat doncs, eh, gravades per ell mateix en aquests paratges eh, naturals, no? també en les aigües tropicals, etc. I només fer-vos un apunt d'ell, de, perquè la veritat és que és un perfil extraordinari. Malgrat doncs, ser molt jove, ell és un representant eh, d'aquesta nova empenta no? de transversalitat eh, de la biomimètica. Eh, de fet, ell està encarregat per la UNESCO amb un projecte molt interessant d'educació, a nivell global per transmetre tots aquests valors i alhora anar captant no? en els diferents països, en les diferents cultures, quins poden ser aquests elements que es poden anar integrant i es poden anar compartint a, a nivell de la biomimètica. És a dir, eh, ell també és president d'una ONG, eh, també dedicada a l'educació en l'àmbit global, i bé, com, com veieu en el seu llenguatge és un perfil que toca tots els registres, eh? vull dir, està realment en tots els àmbits i, i bé, d'alguna manera, aquesta pregunta que ella ens llançava i que tots estem eh, doncs, d'alguna doncs, manera convidats a respondre, és també una, una pregunta que ens fem tots plegats. No? Pere, eh, també estem... Tu d'alguna manera deus tenir també, o te l'has fet moltes vegades aquesta pregunta, no? des de l'interior, de dir doncs, eh, com podem connectar realment amb aquesta realitat del som-natura. No? És difícil de respondre, òbviament, no? i tots ens fem les preguntes aquestes un moment o l'altre de la vida, diem, i ara què? I per on anem? Bueno, jo em proposo, no sé, proposaria tres suggerències. Eh, tres suggerències que els definiria com un repte, una metodologia i un comportament. Un repte d'alguna forma seria eh, cal superar el que no hi ha. I posaria com a exemple molt clar i molt punyent la cohesió social. La cohesió social no és un tema social, és un tema productiu. És un tema de que les nostres societats no poden viure sense cohesió social. I si no hi ha cohesió social és que estem entrant en decadència. Ho deixo aquí, cadascú rumi el que cregui. Necessitem una metodologia. Suggereixo que la metodologia, i això hi ha qui em va ensenyar el Morenc un dia, eh? eh, ho explica molt bé, no? és també repensar la història. Si tu penses al passat, per exemple, posem per cas, repensar la Guerra Civil Espanyola, perquè ens incombeix tant, tindràs una altra manera de viure el present, perquè no ha fet una reinterpretació fora de la que tradicionalment es feia. I per tant ja tindràs una posició de present diferent. I si tens una posició de present, dissenyaràs un futur també diferent del que haguessis fet sense la reflexió. Però si fa dissenyes és un futur, un somni, aquest somni també influirà en el teu present perquè estaràs pensant una cosa. Per tant, no hi ha linealitat en la història, sinó que és un bucle entre el passat, el present i el futur. És una recomanació metodològica que serveix de molt. Allò que sempre ens han dit que era això, per què era això, per què no era una altra cosa, i si ho era, com ho, com ho fem nostre per dissenyar un futur. I per últim deia un comportament. Un comportament... Eh, s'han sortit bastants articles aquests dies, Alfredo Pastor de l'IES i altres, sobre la quarta revolució industrial, que és la que d'alguna forma se l'etiqueta així, no? però que té una conclusió, que tot treball manual o tot treball cognitiu, si és rutinari, serà substituït. Per la robòtica, si és un treball manual, o, si és un treball cognitiu, per la digitalització. Només persistiran és una hipòtesi, els treballs que siguin manuals o que siguin cognitius, creatius. Per tant, eh, una mica de l'experiència d'avui també ens porta a activar-nos en el procés creatiu, que tots tenim coses per fer en aquest terreny i que tots podem donar el millor de nosaltres per aportar, no només per nosaltres, sinó per tots, aquest espai creatiu. I això és el que avui hem fet intentar eh, fer espais de reflexió que serveixin que cadascú s'emporti els que vulgui, estan tots disponibles, no en volem cap, tots som per donar, perquè donant segur que rebrem. Perquè una de les coses que us invitem és que haureu rebut això. I això és simplement una significació del que, d'alguna forma, us invitem a comprometre-vos, que cadascú eh, darrere hi troba on eh, ara, o si no pot ser per internet, hi ha les indicacions, posar un projecte que cregui que seria molt valuós de fer. Per exemple, ja, ja hem rebut quatre respostes, quatre contestes, no? Quantes? Eh, jo i quatre. Una d'elles, per exemple, per què no crear, crear un laboratori d'idees biomimètiques? Qui s'hi apunta? No, <laughs> no digueu res, no? però d'alguna forma, si cada un de vosaltres vol aportar una idea del que creu que podria ser en la línia de tot el que hem comentat, seria una contribució clara a poder desenvolupar projectes que poden tenir doncs, les autories que tinguin i fer eh, tirar endavant uns moments en els que estem tots plegats, en el que, com que ens han canviat les preguntes, no tenim les respostes. I, per tant, hem de fer els esforços de trobar aquestes respostes fent-nos preguntes diferents. I la biomimètica és una de les preguntes. Per què ens pot servir? No ens pot servir? Com la vivim? Què no la vivim? I fent-nos amb això simplement allò que ha explicat també el Jordi, simplement desenvolupar les nostres dimensions humanes. Per tant, eh, a mi em toca doncs, tancar. Em sembla que hi ha un vídeo o no? No ho sé, ja. Eh? el que, ja, ja perdut, el eh, que potser seria el moment, Pere, és ja de, bueno, de convidar-vos a tots no? a una copa que aquí fora voldríem compartir amb tots vosaltres. Hem passat doncs, un moment molt especial, esperem que vosaltres també. I, i res, simplement a dir-vos que ens reunim aquí fora i que tots aquells que us animeu, que espereu que sigueu molts, a posar la vostra espora, doncs les posarem en comú aquí i si algú vol fer a través de la web d'Espora, de, que també podeu veure aquí la, la URL, en els, la informació que us hem donat al principi, doncs també esteu més que convidats per fer-ho. Moltíssimes gràcies. Però no ens marxeu, eh? A fora ens veiem de nou perquè jo vull agrair moltes coses i ho faré fora. Molt bé. El, el cava el tenim allà.